Telegrama para o senhor Pica-Pau. Ah, senhor Pica-Pau, seu teste de cinema aprovado. Pronto. Apresentar para trabalho nove horas. Preciso usar cartola. Companhia de filmes Abelha. Oh, joia! <laughs> Vou ter que comprar uma nova. Chapéus. Leôncio, proprietário. Liquidação de chapéus. Brisa do mar. Para cuca quentinho. Sim, senhor. Muito legal. Quer comprar um boné, garoto? <laughs> Eu quero uma cartola. É claro, aqui tem uma, filho. Ei, você chama isso de cartola? <laughs> Seu pequeno tolo. <laughs> Que legal! Vamos experimentar o tamanho. <laughs> Ah, o tamanho está jóia, mas não encaixa. Uh, vamos fazer parar. fazedor de roscas. Oito e trinta. Minha nossa, Tem que correr. Thank you. Yeah. Estúdio 9, Abelha Filmes. Está despedido! Não entre com a luz acesa. Música